биринчи учурда дене түз кыймылда экенин көрүп турабыз музга болгон сүрүлүү күчү өтө аз Орду күчү нормалдуу реакция күчү менен салмактанды ошол себептен дене туруктуу ылдамдыкта бара жатат экинчи учурда асфальтка тийген денеге сүрүлүү күчүнүн таасири жакшы эле ошол себептен дене ылдамдануу менен кыймылда жана дароо ылдамдыгын жоготот үчүнчү учурда дене кумга тийгенде кыймылга болгон каршылык күчү өтө көп демек дене дароо токтойт